तो हेलो फ्रेंड स्वागत है हमारे आज के वीडियो के आज का वीडियो का टॉपिक है कैसे आप मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट बना सकते हैं एक ही जीमेल अकाउंट से तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो एक ही नया ट्रिक है अभी बहुत कम यूट्यूबर्स इसके बारे में जानते हैं और मैंने एक बार टेस्टिंग किया तो ये सही निकला है तो brand Google to create a new YouTube account ये लिखना है आपको गूगल पे आके सर्च मारना है और फिर क्रिएट अ न्यू चैनल जो दूसरा वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है उसके बाद क्या करना है यहाँ ज़रूरी है देखिए ये go to your channel list जो ऑप्शन है टू नंबर वाला इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप डेस्कटॉप साइट दबा दीजिए डेस्कटॉप साइट मतलब इनेबल कर दीजिए और उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये वाला चैनल मैंने जैसे कि अभी टेस्टिंग में बना लिया था अभी डिलीट भी मार दूंगा कुछ देर में ठीक है तो क्रिएट अ न्यू चैनल पे गए उसके बाद इस पर लिख देता हूँ जैसे मैं क्या लिखूँ हाय फ्रेंड्स अब क्रिएट कर देना है तो हमारा चैनल बन चुका है आपको दिखा भी सकता हूँ कैसे बन चुका है एक बार दिखा भी देता हूँ क्रिएटर न्यू चैनल पे जाके आपको चेक करा देता हूँ कि बना भी है कि नहीं बना है फेक है या रियल है तो गो टू योर चैनल इस दोबारा दबाया फिर वही ट्रिक तो अगर बना होगा तो आ जाना चाहिए ये देखिए ये आ गया हाय फ्रेंड्स तो इस वीडियो में यहीं तक आज छोटा वीडियो था आज दूसरे टॉपिक पे वीडियो था अगर आपको भी मल्टीपल यूट्यूब चैनल बनाना सीखना था और ये वीडियो से आपको हेल्प मिला है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें क्योंकि मेहनत लगती है और जिनको ऐसे ही देख रहे थे जो वीडियो उनको भी थैंक्स कि मेरी इतनी देर ये वीडियो आपके यूज़ में भी नहीं आया फिर भी आपके नॉलेज के लिए ये बढ़िया वीडियो है तो अगर कोई नई अपडेट आती है इसी में तो मैं आपको बता दूँगा तब तक के लिए बाय